Окружили лоха. Окружаем. Окружите Флозика, пожалуйста. Кимберчменты здесь. Ой, короче, ща пойдем победим быстренько. Ой, они думают, что я опять какой-то странный. Но это не так. Самая лучшая тактика это затимится с каким-то дебилом. Сейчас мы затимимся с дебилом. Так, свет мы сейчас быстро починим. Иду, захожу, чиню. Нужно быстро сделать, чтобы никого не убили. О, а, буду ходить с кимберчменом. Кимберчмен, подожди. Катя. Егор, я считаю, ты просто гениальный детектив. Раскрыл убийство. Пока, пока убийца. Иди соси. Вот так, убийство раскрыто. Изи игра. Вообще. Я второму убийцу желаю удачи. Можете написать в комментариях, как бы, что это сейчас будет за тип. Я думаю, что это будет Даня. Либо Флойзик опять. Так, пошли нафиг со своим светом. Идем свет мы чинить. А, ладно. Пучак, пучак, пучак. Пучак. Так, смотрим, что у нас, где у нас задание тут. Ага, ага. Пацаны, Подождите, ничего не говорите. У меня есть самый важный вопрос. Если я не узнаю, я не смогу жить. Давай. Почему у нас у всех нет рук, а мы как-то что-то чиним? <laughs> <laughs> У меня может быть подозрение либо оранжево, либо Егор, что э, э, они Ну смотри, смотри. Не, не, нет, нет, я был один. Я был один, я шел, выполнял задание, как бы. Я увидел, что убили, я репорт э, Так, что у нас тут по заданиям? Вот сюда нам еще надо. Нифига я модный там. Буду на всякий случай с ним, потому что это, это мой алиби. Егор, мы не бегаем с ним, так что не Он думает, что убежит от меня. Ни хрена. Ну, я могу сказать, что это не Саша. Саша ну. ходил, ну, заправлял баки. А я просто... бегал нет, нет, у меня просто были задания там же. Угу. Вот как оказывается все просто. Смотри, сейчас, если это не Матвей, то ну мы проиграли, ну, да? А может это... Подожди, должен увериться в Егоре. Лось, вот давай вот сейчас <laughs> подумаем вместе. где тобой... Саня, не делай эту ошибку, пожалуйста. Не надо. Типа, потому что ты, ты прям точно проверен, и мы с Егором... Э, Егор за мной бегает, бегает. Я убегаю, убегаю, он бегает. Я просто задание искал пацаны. Саша, Саша, ты такой тупой просто. Меня убивают перед твоим лицом, ты такой. О, я не помню, кто это. <laughs> Куда а присоединяться? Алло, а какой код? Какой код, пожалуйста? Я не знаю, что на пробел убивается человек. А, да? И в этот момент заходит Егор. Я из-за паники нажал на пробел, я вообще в яму. <laughs> Вы что, подставить меня хотите? Если что... Так, что тут с дверью? Что меня не видно? Так, мне что-то кажется, что это зеленый, блин, и, и красненький, но это еще не точно. Все, больше ничего нет. Быстренько сделаем свет. Ну, Ой, сейчас пойдет жара. Бля, боже, сука, дурачок, Че, ты что, издеваешься? Я голосую за тебя. <laughs> <laughs> Гады. другие лаборатории. Сейчас пять человек было, я смотрел по, по управлению. Кто-то убежал дальше направо, кто-то дальше вниз убежал. Это не Даня, это точно не Даня, э, и не что я в управлении, а он только вот э, бежал только-только из... Хорошо, хорошо, кто, кто там еще был? Кто бежал вниз? Кто бежал вниз? Кто вниз бежал? В лаборатории. Сука. Всем привет, и я рад, что ты досмотрел до конца и поставил лайк, я надеюсь. И поэтому жди нового видео, лайков 50, и будет новое, понятно тебе? Понятно. Все, если ты не понял, что произошло, то нас с Эликом слили. Вот так вот. Элик нас подставил. Все, хорошего тебе дня или вечера. Пока. Муа. Не забывай поставит лайк И даже подписан твой поможет выживать Хочешь новый видос? Оставь